Ozan. The Gamer. Hello guys, welcome to my video. Halo guys, kali ini saya ingin memberikan solusi dari bug karakter yang nggak nampak atau kayak hilang. Jadi kadang-kadang lo nggak nampak atau hilang kayak di game. Solusinya nggak terlalu susah, nggak perlu lompat login karena capek loadingnya. Tinggal zoom in kamera sampai mentok, kemudian lu zoom out kameranya dan tatadadadada car Anda kelihatan lagi deh. Oke, okay. jangan lupa subscribe ya. Thank you.